Oi pessoal, aqui é a Virupoca e hoje eu vou jogar mais uma vez esse modpack. E lembra lá no, no vídeo passado, agora nem lembro qual que foi, que eu fui jogar e aí eu, eu fiz esse, algumas coisas que eu não tinha gravado, então descobri por que que era. Que eu tinha, que quando eu ia salvar, é, eu tinha que esperar pra salvar. Só que aí eu apertava o botão que era pra parar de gravar duas vezes, aí ele não salvava tudo. Então isso mostra é uma parte, eu achava que o, o programa estava com problema. Ou seja, o programa era eu, não o programa. Eu que não sabia, né? Não falava nada que era pra esperar, então não esperava. Mas enfim. Deixa eu pegar aqui assim comida, porque tô precisando. E eu sei ali que eu, tô com, eu tenho cocô, mas eu não quero comer, não quero gastar. Fiquei meio estranho falar assim, isso, mas é o jogo, né? E assim, pessoal, sabe assim, essa, aqui assim, que aparece isso daqui? O que que faz aparecer isso daqui? É, tipo, eu queria, hum, eu não sei, não sei o que que faz. Tipo, apontar, pareceu que eu tô apontando, sabe? Se algum de vocês souber, e tem que ser, é, escreva aí nos comentários, tem que ser para mais de, um, de 1.12.2, que é o que eu mais uso, se possível, assim. Porque isso daqui é para 1.12.2, então dá pra... Então existe, só que eu não sei qual que é o mod. Será que tem muitos? Esse modpack tem muitos mods. Acho que tem, tem mais, tá quase 200, eu acho. Então... Tem bastante. Eu sei que eu tenho um que se chama Not Enough Items, mas eu não sei se... Quer saber, eu vou comer um desse mesmo. Só que eu não sei se... Eu já testei e não aparece. Eu não sei o que que é. Tipo, qual é o problema, sabe? E esse modpack não tem o Narina Fightness. Eles não usam. Tipo, não... Então é algum outro. E é isso que eu queria saber. Deixa eu vir aqui assim nas quests e ver o que é que eu tenho que fazer. tem que fazer isso daqui, nós já começamos. Eu tenho ferro? Tenho, só que é só o outro. Por que, que eu tenho três tins aqui? fazer um hop eu preciso de 5, não é? Aqui, é 5. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer. Hum... Isso daqui é bem difícilzinho de fazer. tem mais. Ativa pão aqui assim. No céu tem pão? Então aqui eu consegui alguns. Isso aqui mais C e 5, né? Consegui 6, consegui mais 5. Não consegui 5, consegui mais 5, além do que eu já tinha. Cadê aqui? Eu devia fica assim mesmo, porque. pra ver melhor, né? Porque é mais pode, então é mais faz. Uma coisa que eu pensei agora, e se eu algum, algum dia jogar esse modpack, esse, tipo, esse modpack eu jogar, tipo, esse, os mods que esse modpack tem? Só que sem ser aqui, tipo, no mundo normal do Minecraft, sabe? Como é que seria? Cadê? Ah, tá aqui. Eu não tinha visto. Eu com certeza não vou conseguir. Mas, nossa, treta. Só 7%. Teria que ser muito sortuda pra conseguir, né? E o que eu não sou. Segui o outro aqui, que tem 20%. aqui, deixa eu pegar aqui mais algumas madeiras aqui para fazer um baú. E é, aí, com esse baú fazer um hop. Cadê? Ah, aqui. Por enquanto eu vou deixar só. Mentira, eu vou fazer isso daqui. Só pra contar ali o negócio. Deixa eu ver se já contou. Contou. Agora eu vou devolver. Stone Bricks. Precisa de quanto mesmo? Eu, eu, eu esqueci aqui, ó. Precisa de quatro. tenho quase certeza que vou ter que fazer outra picareta. Não, que eu já consegui, não é? É. Agora eu vou ter que refinar aqui assim. Porque o que eles querem é a outra, é a lisa. Tipo, aqui não é a Cabestona, é a stone normal. Isso daqui. Ai. aqui, deixa eu deixar ali. Pronto. Agora aqui. E aí depois tem que vir aqui e fazer isso. Contou, contou. Vamos brilho de dois só. Então o resto eu vou transformar. Ah, não dá pra transformar de volta? Que raiva. Queria transformar de volta nisso. Que raiva. Agora eu tenho que ficar com isso daqui pra sempre. E aí o que chegamos no negócio, né? Porque vai precisar fazer isso daqui, olha isso. Isso daqui precisa disso. Eu já tenho, não, né? Não. E aí agora que deu ruim mesmo. Porque tem um negócio que eu que eu gosto bastante, porque ele ajuda muito, que é uma calculadora. Deixa eu pegar aqui assim, ó, calculadora. E aí, dá pra fazer isso daqui porque você consegue, um, você planta o cactus, né? E pra conseguir a semente do cactus, você passa terra na string mesh. Deixa assim. Pegar aqui algumas. Isso. Peguei quatro. E eu tenho mais nove aqui, precisa de treze. Deixa eu trocar aqui de posição. Então, aqui eu, eu coisei todos, né? Não consegui nenhuma vez, infelizmente. Então, eu vou ter que gastar aqui um desse pra ter mais vida. E bater na parede aqui assim. Consegui bater, né? peguei só quatro. Também não consegui. Nossa, tem um monte de pedra que assim eu nem vi. Eu sei que não é a pedra que nós queremos, mas o que eu também preciso para fazer é o lápis azul E aí também dá para conseguir assim, coloca o frente, o, o, o gravel na tá de Flint aqui, ó. E aí a gente consegue... Será que eu consigo Flint mesmo? Flint... É pra conseguir quebrando, batendo de algum jeito. Que dá. Mas... Qual a de... Qual a porcentagem? dez por cento. Acho que eu prefiro pegar aqui assim a pedra. Fazer assim. Fazer assim. Pode fazer assim também. E aí fica aqui assim, ó, cinco anos. Tem uma pá? tem eu já gasto Ah, dá pra fazer assim, que legal. E mais três. Quatro que vai dar pra ter mais um dente. acho melhor focar nesse negócio em outro vídeo. A gente faz um completo só pra pegar aquele negócio, porque acho que é mais fácil de continuar. Porque assim, eu preciso de ferro a é de stone, porque daqui a pouco eu, eu tenho um compromisso e eu não quero me atrasar, né? pegar aqui assim, já peguei a real aqui, ó. Põe aqui, põe aqui. Aqui. Redstone Copper. Tenho quatro. Aqui, já refinou. Eu consegui aqui assim. Qual é o outro que precisa? Precisa disso. aqui, aqui, aqui e aqui, isso. Aí precisa de, precisa de fazer mais hopper. potência eu tenho por de pedra, porque precisa. Então, tava precisando. Só cinco assim precisa. Eu preciso de mais madeira. que eu consegui, que eu preciso. Nossa, eu vou precisar de mais madeira, porque preciso de para fazer a, o baú. Agora deu. Vai sobrar uma. Aqui. Eu vou precisar de mais madeira, porque tenho que fazer o outro. Tenho que fazer outro baú. Eu vou tirar isso daqui e vou pegar... Cadê? o bagulho. Tá aqui. Cadê minha picareta de pedra? Ah, tá aqui. Eu não tava achando, achei que tava ali. Agora o que eu aí que eu sempre esqueço é se é assim ou se é do outro jeito. É assim. Só que eu preciso fazer mais disso. Porque eu preciso de quatro, eu só tenho um aqui. 16 menos 4 dá 12. Preciso de mais 3 ferros. Agora preciso de, 16, de 12 urânios. Urânio, sei lá. Como é que fala? Tenho 6, preciso do dobro. Por quê? Agora sim eu pretendo muita madeira. Cadê aquele boninho Meal que eu tinha conseguido? Aqui. preciso agora fazer um bloco de redstone E eu preciso de um baú. Eu preciso de mais madeira. E aí o hopper que nós fizemos, só que eu não sei Deixa eu ver qual que é a que eu quero. Pra... É o... Que o hopper fica embaixo. Aqui. E ainda sobrou um desse, que aí dá pra fazer pro próximo. Então, é, eu já fiz isso, eu nesse episódio eu fiz isso e isso, né? Aí nos pro, no próximo episódio nós vamos fazer aqui o resto. E aí naquele nós já vamos concluir isso daqui. Nós vamos montar tal e tal. Deixa eu devolver isso daqui aqui. Ai, que raiva, não era pra fazer posto. Aí eu consegui um desse. Então, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das, das notificações, deixem sugestões de novos vídeos aqui nos comentários e até o próximo. Tchau!